Garnys, garnys turi ilgą snapą, garnys, garnys turi ilgą snapą. Leščiau, leščiau, kad galėčiau tokį snapą, kad turėčiau kaip garnys. Garnys, garnys turi ilgą kaklą. Garnys. Šiaurykščiau, kad galėčiau tokį kaklą, kad turėčiau kaip garnys. Rykščiau, rykščiau, kad galėčiau tokį kaklą, kad turėčiau kaip garnys. Garnys, garnys, turi ilgus sparnus. skrisčiau skrisčiau kad galėčiau tokius sparnus kad turėčiau kaip garnys skrisčiau skrisčiau kad galėčiau tokius sparnus kad turėčiau kaip